नन्दिनि नन्दित मे दिनि विश्वविनोदिनि ननुते विष्णु विष्णुविनासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शयि र्षिणि दुर्धर धर्षिणितुं मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्तिशमूषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणी तितिसुतरोषिणीतुं मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्तिनि कदं बमदं बकदं बमनप्रियवासिनिहासदते शिखरिशिरोमणितुं गहिमालय श्रलयमथ्यगते मधु मधुरे मधुपैटभगं चिनिपैटभगं चिनि नासदते जय जय रे महिषासुरमर्तिनि रम्यकभर्तिनिशैलसुते

ीरणदुम् मदशत्रुवधोदिततुर्धरनिर्चरशक्तिभृती चतुरविचार दुरीण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपति दुरिततुरीह दुराशयदुम् मदिदानवधु सुरमर्तिनि रम्यपर्तिनि शैलसुते पतति मकरी जय जय हे महेशासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल